szczęście. Poprzez taniec jestem w stanie wyrazić siebie, wyrzucić z siebie wszystkie pozytywne i negatywne emocje. Jest dla mnie swoistym katarzys. katarzys.